Estamos en vivo. Vamos compartiéndolo. Ahí estamos en vivo en los dos canales. Vamos entrando al otro. Vamos a ponerlo por un lado para que se pueda agarrar bien. Para Ahí. Vamos, compartiendo el otro. Y voy a cerrar este. El patrón de los patrones uno. Mírenlo ahí el link compartiendo el otro, entrando todito para allá y compartiendo el otro. Vamos arriba. Yo lo voy a cerrar aquí. Vamos compartiéndolo por todos los lados y vamos entrando al otro. Las 1500 personas, ya tenemos 300 personas ya. Vamos para el otro. Vamos para el otro. Ya tenemos 400 aquí y 1100 aquí. Vamos para el otro canal, señores. Compártanlo, por favor. Dale, Alepra, que tú eres administrador en todo. Vamos todos para el otro canal chiquito, por favor. Le voy a dar los números allá. ¿Cuántos somos? Tienen que entrar todos. Vamos, compartan este que entran aquí. Déjenme yo este cerrarlo por aquí. Ya se cerró el otro. Vamos compartiendo. Vamos arriba, compartiendo por todos los lados, señores. Saludos, buenas tardes para todos. Vamos allá. Entonces tenemos la gente de Nicaragua, Costa Rica. Vamos compartiendo este por todos lados. Compartan los, grupos, en el team y todos los lados. Vamos, para que entre todo el mundo, por favor. Vamos arriba. Vamos arriba, mi gente. Tenemos en Tica 29 fuertemente y Nicaragua 0220 y lo van a ligar con el 67. República Dominicana, felicidades 61, señores. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos compartiendo, dándole me gusta siempre, subiendo este canal. Por si acaso cierran el otro, tenemos otro aquí porque hay muchos envidiosos que andan siempre en la calle. Bendiciones, felicidades con el 87 ayer y felicidades hoy con el seguro. Todos los días premio, todos los días premio y ustedes nada de nada. Yo les dije cuidado con las dos parejitas. Este lapicero como que se acabó. Yo tenía como tres lapiceros. Bueno. Vamos a parar a buscar eso, ¿no? Bien, perfecto. Vamos arriba compartiendo, señores. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Hola Giselle, ¿cómo estás? Saludos para ti. Hola Juan Francisco, bendiciones para ti. Andrew, hola, hola. Activa Elba, bendiciones para ti desde el Bronx. El poderoso de los números, bendiciones, colega. Bendiciones para ti. Alepra, bendiciones. Francia, bendiciones. Josué, bendiciones. Bendiciones Martínez. Mayra, bendiciones. No pongan los números, por favor, no los comenten, pero espero que compartan esta bella y limpia transmisión en vivo del patrón de los patrones 1. Lo cerré allá y vine para acá porque hay muchas personas que en verdad están cogiendo y estamos más tranquilos aquí. Yo sé que esto va a subir, vamos compartiendo por todos los lados, señores. Felicidades del Consejo 1. Sí, Ale, no coge eso. Vamos arriba, vamos arriba, señores. Saludos, saludos, saludos, saludos. Compartiendo donde me gusta. Compartan a todos los lados, por favor. Vamos, vamos a la loteca con alguito. Loteca con alguito. Loteca con alguito, señores. Más fuerte en New York. Nacional y Leisa Alguito. Vamos a ver. Yo le entregué a ustedes, le dije que faltaba

nuestras bendiciones recogiendo más dinero. Vamos a compartir en todos los lados, por favor. La gente de Barahona, bendiciones. Costa Rica, recuerden, Costa Rica le dejé a ustedes el 29 y el 20 67 para Nicaragua. Eh, por favor, el que está diciendo que yo hablé del 26, yo dije eso de seguimiento, el palé 1626. Ese fue el palet 1626, 6126. Ayer yo lo dije, míralo aquí mismo. Y también hoy se lo dije, lo recordé también que hoy viene este con lo que faltan. Mírenlo ahí. Si tú te fijas, aquí está el 61 y ahí está el 26. Y le dije palet 6126, 1626. Entonces, ¿cuál es que falta? Si quieren le ponen algo a ese número. A ese es el que falta. La baja que el lapicero no quiere escribir ya. Hay que cambiarlo. Míralo ahí. Eso fue ayer que yo lo di en Facebook también, en todos los lados, y hoy también. Cuando Nica sale el 53, señores, me están diciendo Nicaragua salió el 53, tienen que fijarse mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. 53 jala el 1303. Nada más le digo eso, y el, 56, el 53 salió aquí, pero yo le di fuertemente 02, Nicaragua. Nicaragua, yo le di fuertemente 02, Nicaragua. Lo pueden tapar Nicaragua al 03 y le dije tápese con el 67. Eso es Nicaragua. Costa Rica le di un solo que es el 29. República Dominicana, señores, vamos compartiendo, por favor. Loteca y algo más, vamos al cambio, ya que salió el 6-1. Vamos a seguir 19, 16. Ok. Ténganle mucho ojo al 19. Pero un número que se puso fuertemente y cuando ven a verlo, trayan en Loteca es el 40. Tenga mucho, sí, yo le estoy diciendo, la gente de Nicaragua salió el 0220, eh, perdón, jueguen el 0220 y cuidado si lo queman con el 03. Y 67, eso para Nicaragua. Y le dije, ahora me dijeron que salió 53, le dije 0313. Perfecto. Entonces, en Tica, Costa Rica, vamos a compartir por ahí, señores. Quiero que lo compartan por todos los lados. Quiero que este video se lo compartan Nicaragua, la gente de, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Toda esa isla que la compartan por todos los lados. Vamos creciendo el canal, señores, por favor. Entonces le di un solo patica, que es el 29. Salió el 67, pues entonces salió el 67, juégalo al revés, 76, 2 20 y extra 13. Y cuidado si lo queman con 03. Eso es Nicaragua, tica 29. Bien, perfecto. En Loteca. En Loteca vamos a jugar 40 fuertemente. Así mismo, si ustedes quieren lo voltean. 03 58 extra 28. Cuando pase loteca, si sale el 40, con Dios adelante, espero que salga. No dejamos el 19-16. Ustedes así mismo salió uno, lo quitan y agregan el otro. Punto. Ahora, si tengo la posibilidad de rápidamente decirle, téngale mucho ojo al 40. 16, 19. Pero más fuerte, 40, 19. Esos dos. Téngale mucho ojo. Vamos a usar los otros para el tape, lo que es el 2803. Ok, vamos a usarlo para el tape. El más fuerte es 4019. A los otros lo vamos a usar como tape. 2803. Y alguito al 58 si quiere. Alguito al 58 si quiere. Saben la parejita cuál son. Bien. 40, 19, lo más fuerte. Esos dos números. Van a usar para tapar. Ustedes van a jugar, por ejemplo, si juegan 50 pesos al 40 y 50 al 19, le van a poner 10 pesos al 2803 58 para tapar para que no se pierda. Eso te hace 120 pesos y vas a jugar los palés que le dije. ¿Ya? y como quiera vas a ganar. Ahora, hombres que juegan con dinero, o mujeres que juegan con dinero, o personas que juegan con dinero, mucho dinero, que yo sé que pierden y juegan. Por ejemplo, usted jugó 500 pesos al 40, usted tiene que taparse al revés, 50 pesos. 500 pesos al 19, se tapa al revés. ¿Entiende? y los otros tapes también lo pones 50. Pum, tú no juegas ni 3 mil pesos y te llega cuando sale, te saca los 3 mil y te empata. Si sale uno de los otros. Ahora, si salió lo fuerte, le diste a donde tú querías. 40 fuerte, 19, 03. Extra 28, 58. Recuerden los palés y la parejita que le dije. Dios me lo bendiga, señores. Felicidades. Recuerden Nicaragua. Nicaragua 29. Eh, no, Etica eh, 29. La gente de Tica, un solo, 29. Y Nicaragua, 02, fuertemente. Cuidado si lo queman con 03. Nicaragua, 02 fuertemente. Cuidado si lo queman con 03. Y le van a poner algo al 7613. Dios me lo bendiga, señores. Seguimos compartiendo para todos lados. Aquí está un servidor que le da los números gratis como ustedes quieran. Los quiero mucho. Esto es gratis. Hagan lo que ustedes quieran. Si quieren aportar para la niña, aportan Belice, Rick, Rick Gozanova. ¿Qué salió en Belice, por favor? ¿Cómo es esa la lotería de Belice? Quiero saber la lotería de Belice. Si quieren aportar para la niña, ustedes aportan. Si no, no. Pero yo lo hago para que ustedes aportan ese caso. ¿Qué salió en Belice? Te estoy esperando. Si no me responde, pues entonces nos jodimos. Me voy a ir. Ok, salió el 9-1. El 9-1, pues Belice, no sé dónde queda eso, después con más tiempo vamos a hablarlo. Belice van a jugar 0-9 fuerte, 19-90. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Belice, los quiero mucho. Bendiciones. Bye, bye.